si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Nous pouvons les chanter ensemble. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oui, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom glorieux Jésus. Ton nom est si glorieux Jésus. Oh, ton nom. Ton nom est si glorieux. glorieux. Ton nom est si glorieux. Ton nom est si glorieux. Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer, Jésus Comment ne pas te louer Comment ne pas te louer